tonight, tonight. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist euer Fawn. Wir werden heute wieder mit Admiral und Dante eine Runde Call of Duty spielen. Realismus, ich weiß nicht, was das bedeutet, was das heißt, was das ist, aber lass mal uns überraschen. Hier kommt das Video. Ja. Moha! Verbündetes Schildgeschütz eingesetzt. Mann, bitte! Schießt Ich hab durch dieses Ding. mit Wände schießen. Wait. Ja. Der mit was schießt du mit Ark? Ja. Ja, okay, der Ark hat eine minimale Munition, also keine große Munition. Na und? Ja. Nein, es geht nur durch, durch Holzwände, weil. What the heck? Wir verlieren die Kontrolle! Also MG würde... Ja. MG geht's fix oder Schnittgewehr. Präzisemodus ist schwierig. Feind an den Bus. Wo die Büste ist, ist an, in der Mitte. Genau. Feind bei der Hauptstraße. Ja, sowieso, Alter. Das Feind ist, bei den Geschäften. Wäre das Hardcore, wäre es viel besser. Uh. Wir kämpfen da überall drin in diesem Haus. Wir haben die Kontrolle. Oha! Bist du wahnsinnig? Was ist das? Bist du deppert, Wie schnell er mich... so ein scheiß Camper guckt, Mann. Das ist so ein Noob. Ich dachte, das ist besser. Kontakt! Vermöbeltes Luftgeschütz eingesetzt. Sollte ich sein. Das ist meiner. Hä? Hey. schon. Oh, woher weiß er, dass ich da bin, Mann? Windgranate! Feinde sind Feindbeschuss! Ist sowas. Was ist das? Nächstes Mercedes. Molotow geworfen! Blendgranate! Theoretisch sollte man meistens, wo mich jetzt gebracht hat oder nicht gebracht hat. Man merkt es nicht. Pesto Vasni. Eine Büsse. 30 zu 28. so, okay, komm jetzt. Was? Beste was. Boah, das sind zwei und keiner spielt. Weit hat die Hälfte geschafft. Legt einen Zahn zu. Ja, was willst du? Ich hab auch nicht geballert, die können Kontakt! Kann man auch so wie bei Fortnite bauen? Okay. Feindlicher Präzisionsluftschlag. Entdeckung! 3-0 unterwegs für persönliche Radarüberwachung. Ja, nichts Besseres zu tun außer campen. Ehrlich. Feind an den Bussen. Was? Du hast gewusst, dass ich von da komme. Bist du deppert? Was? Keine Ahnung, aber was unter mir? Radar ohne Treibstoff. Rückruf Jeder Ecke. Feind auf dem Hof. böse. Wissen das ich bin Spieler, Mann? Feindliche Do Verbündetes Schildgeschütz eingesetzt. Oha. Entschuldigung. Schlaganflug. Also wenn der Modus mit Hardcore lebt, wäre viel besser. Jetzt Team Erstens Box U lang bis Wimpen. Mein persönliches Radar ist bereits als der Hauptstraße. Ja. Joha! Ich sehr gut. Da hinten ist Jennifer und sowas. Vier Punkte. Hinten. Vier Punkte hinten? Ja. Okay. Mann, hört auf zu campen! Warum müssen wir vorlaufen und durchkämpfen und die campen nur? Was ist das für ein Spiel, wirklich? Von wo kommen sie alle? Das schauen wir mal gleich. Keine Ahnung. Da drin ist einer in der Spielhalle. Boah, das gibt's nicht. Weniger als Schau. Das gibt's einfach nicht. Das gibt's einfach nicht. Sie campen auf jeder Stelle. Egal wo du nicht hinschaust, sind sie da. Ja, und wir sind ab, aber wir sind nicht gescheitert, weil wir greifen ganz an. Bewegung! Feinde! dem Gebiet! Ja, schau dir das an, Mann. Das sind zwei Punkte hinter ihnen. Ja. Zeit ist vorbei. Niederlage. Melden für Nachbesprechung.